ассалаумағалейкум қалайсыздар қалдарыңыз қалай енді айтпасқа да амал жоқ айту керек естіген құлаққа бұл әрине ойланатын жағдай а, мен жаңа мизан базарына барып қайттым мизан базарын бәріміз білеміз ол жерде енді пастель бәрі үлкен объемда сатылады оптумдар сол жерде он неше қытайдың жүргенін және олардың әрбір бутикті аралап жүргенін бәрін көруге болады енді жалғыз ғана он үш қытай емес одан да көп шығар бірақ мен өзімнің көргенім естігенім білгенімді айтып жатырмын бұл жерде қытайлардың түпкі мақсаты енді еліміздің қытайға берген без визасы бұл осында тұрған ірі оптовиктерге біздің өзіміздің қандастарымызға үлкен кері әсер тиіп жатыр ол қалай тиіп жатыр дегенде нақты айтып өтсек э, бұлар жаңағы пастельдердің бәрін арзан бағада оптымға таратып жатыр оны енді әрине қарапайым халқымыз ә, көріп қуанышы қойна сыймай жаңағы заттарымыз арзандап жатыр дүниелеріміз ә, бағасы түсті деп оған қуануға әлі ерте себебі бұлардың нақты мақсаты арзан бағада таратып жаңағы мизан базары болсын басқадағы базардағы автовиктерді құлату оларға жұмыс жасатпаудың жолы Э, сосын олар айтады біз осылай таратамыз ар, жағында жаңағы мақсаты осылай деп ойлаймын ар жағындағы мақсаты жаңағы оптовиктер осылардан келіп қана зат алу керек зат алуға болады қытайдан ала алмайды себебі бізде қытайға виза жоқ неге еліміз осы қытайларға ғана виза беріп бізге неге бермейді ал бізге бермеудің себебі өзімізге үлкен кері әсерін тигізіп жатыр себебі қытайдағы жаңағы орталықтағы делдалдарға жеңіліп жатырмыз тікелей өзіміз зауыт бағасында ала алмаймыз тікелей өзіміз қалаған бағада кіргізе алмаймыз логистикамыз болса ол қымбат жаңағы затымыз болса ол қымбат енді үстіне шамалы ақша қосып сатпасақ оны сата алмаймыз осының бәрін білген қытайлар жаңағы өздері үлкен ірі объемда кіргізіп Э, әрине турист болып келіп жатыр бұлар ешқандай жаңағы жұмыс визасы не болмаса қандай бір кәсіпкерлік визамен келіп жатқан қытайлар жоқ 14 күн жетіп асады 14 күнде жаңағы келіп өзіне тиесілі нақты бір адамдарды тауып ішінен енді бұл жеке адамның құқығы болғандығы үшін оны біз видеоға қандай да бір фотоға түсіріп шығара алмаймыз Thank you.